əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə tərəvəzlərdən sobada gözəl bir yemək hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün tərəvəzlərimizdən yaşıl biber, badımcan, kartof, pomidor, 1-2 diş sarımsaq, baş soğan götürürəm və çəkilmiş ətə soğan qatmışam. Ədəvalardan sarı kök, qara istiot, bir qədər quru nanə və duz əlavə edib qarışdıracağam. Əvvəlcə badımcanı hazırlayaq. Bunun üçün zolaqlı şəkildə badımcanı e, soyuruq. Daha sonra baxın bu şəkildə nazik doğrayırıq. Müzik Bir qazanda su qaynadırıq və üzərinə duz əlavə eləyirik. Doğradığımız badımcanları suya əlavə eləyib hardasa 1-2 dəqiqə qaynadırıq ki, həm bir qədər yumşalsın, həm, həm də əgər acılığı varsa, acılığı da getsin. Badımcanları 1-2 dəqiqə qaynatdıqdan sonra süzürük, soyuyur və Görürsüz, çəkilmiş əti kiçik lülələr formasında hazırlayırıq. Və bu şəkildə bükürük. stəkanda su götürürük və 1 çay qaşığı tomat pastası, duz, qırmızı pul biber və sarı kök əlavə edib qarışdırırıq. Kərə yağı 100 qram qədərində və həmin qarışdırdığımız sousu əlavə edirik. Sobamızda 190 dərəcəli temperaturda 30-40 dəqiqə müddətində pişməyə qoyuruq. Artıq yeməyimiz hazırdır. Çox gözəl görünür. İnanıram ki, dadı da çox gözəldir. Siz də pişirin, afiyətlə yeyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.